Вітаю вас на нашому каналі. Цим відео ми розпочинаємо цикл матеріалів про одну з е, найпопулярніших е, рушниць, е, помпових рушниць Бенелі Супернова. Італійська помпова рушниця Бенелі Супернова виправдано є настільки популярною і в спортивній, і в практичній стрільбі, і серед мисливців, оскільки ну, з першого погляду вона явно зовнішньо відрізняється від помпових рушниць там, звичної, традиційної чи класичної компоновки. Е, перше, що звертає на себе увагу, це доволі такий доволі е, незвичний, е, можна сказати, навіть трошки футуристичний дизайн цієї рушниці. Хоча її популярність полягає не в дизайні, але такий приємний бонус для власника. Значить, Що в рушниці цікавого або по-своєму інноваційного? Ну, по-перше, виконання коробки, ствольної коробки рушниці. Коробка виготовлена з легкосплавного, з легкого сплаву металевого і вкрита Е, технополімерним композитним матеріалом, тобто фактично пластиком. Цівка. Довжина цівки це не данина, і форма цівки це не данина красі. Е, це адаптація, можливість можливість використовувати цівку в е, базовому варіанті без будь-яких перепилювань, без будь-чого для людей з різною шириною долоні, з різною з різною довжиною пальців, з різною довжиною рук. Однаково комфортно тримати цю рушницю як е, біля основи цівки, так і в даній частині. І крім того, при стрільбі дрібом та кулею ви можете використовувати різний хват цієї рушниці знову ж таки на базі одної цівки. Друге велика захисна скоба спускового гачка. Е, в цьому просторі досить зручно знаходитися пальцем навіть в всій перчатці, ну тобто використовувати рушницю зимою. Кнопка запобіжника перенесена е, з задньої частини спускової скоби на передню. І досить зручно стрільцю робити, знімати запобіжника, робити перший постріл, фактично не переміщуючи палець від задньої частини за спусковим гачком наперед. Тобто тут це все відбувається природньо. Зняття запобіжника постріл. Сташування важеля е, розмикання е, затвору. Він також знаходиться в передній частині спускової скоби, е, зручний для візуального контролю, ну і в принципі досить зручний для маніпуляції. Знаходиться справа, тобто ви все робите вказівним пальцем вашої правої руки. Знімаєте запобіжника, обробляєте спуск і працюєте з цим важелем. Далі кнопка, ось вона знаходиться, я показую кнопка блокування подачі набою з магазину. Вона знаходиться під цівкою в нижній частині і розташована таким чином, щоб при стандартному хваті за основу цівки ми могли на неї натиснути момент роботи з затвором. Так. Тобто, фактично пересмикуючи затвор, ви нажимаєте на кнопку і одразу блокуєте подачу набою з магазину в патронних на лоток і патронних. Для чого це робиться? Для гарячої заміни типу боєприпасу за потреби. З цікавого незвичного, це і інноваційно навіть, це приклад типу Комфортек. Це один з варіантів прикладу, яким рушниця е, комплектується. За е, заявами виробника і розробника компанії Бенелі, приклад е, забирає на себе до 47% енергії віддачі під час пострілу. Ну, Я за власним досвідом не можу сказати про 47, але відсотків таки 30, напевно, він забирає. Дійсно забирає. Значить, Приклад Комфортех виготовлений також з полімерного матеріалу, але всередині, як ви бачите, ці вставки в вигляді стрілочок або бумерангів. Це більш більш м'який матеріал, щось типу еластичної резини, е, який е, деформується під час пострілу, приймаючи на себе частину віддачі, не передаючи і далі стрільцю плече. Ще одна цікава е, цікава інновація в цій рушниці це лоток подачі набою в магазин. Як ви бачите, він фіксується в верхньому положенні. Це особливо зручно для заряджання рушницями спортивним способом, методом лоату і лоатват. Тобто, допоки ви заряджаєте рушницю, лоток знаходиться в верхньому положенні. Тільки ви починаєте стрільбу, лоток готовий до подачі наступного набою. Якщо вам потрібно дозарядитися, першим же набоєм ви лоток продавлюєте, він фіксується, ви далі спокійно отримуєте доступ до магазину. Останній з таких інноваційних штук це затвор. Затвор складається з двох частин тіла затвору і поворотної лічинки затвору, яка фіксується на два бойових упори в е, основі патронника. Надійна система запирання, е, система, яка виключає постріл при незакритому затворі випадковий. 89-й патронник рушниці і е, поворотна лічинка затвора з постановкою на бойові, на бойові упори. Дозволяє використовувати боєприпаси типу магнум, супермагнум без будь-якого ризику, і без будь-якого без будь-яких опасінь. Виробник пропонує великий вибір стволів та варіантів комплектації рушниці. Зокрема, ви можете вибрати е, комплектацію з 8 різних стволів в довжинах від 47 до 70 см з різними типами прицільних засобів. Це як класичні відкриті вентильовані прицільні засоби типу мисливського вентильована планка, так і гвинтівочного типу регульовані та нерегульовані. Крім того, для адаптації рушниці під конкретну анатомію стрільця виробник пропонує різні типи затильників прикладу, а також три варіанти змінних гребенів прикладу і вставок. Комплекс ставок для регулювання погибу та відводу прикладу. Е, також е, виробник пропонує три типи прикладів. Це вже комфортех, знайомий вам, який ви бачите на відео, приклад комфортех. Так само є нерегульований приклад з пістолетним руків'ям як варіант комплектації, а також регульований приклад з пістолетним руків'ям в е, виконанні так називаємо виконанні тактикал, тактичному. Базовій комплектації виробник пропонує, якщо вибираєте варіант з е, класичним е, стволом, мисливським стволом з вентильованою планкою, він пропонує комплект з чотирьох дульних звужень, ключем для їх заміни. Особисто я стріляю з рушниці Бенелі Супернова вже протягом більше п'яти років. Це таки моя улюблена рушниця і, на мою думку, найкраща рушниця для динамічної спортивної стрільби. Однак, однак, вона таки має один недолік, це її велика вага. Навіть у такому базовому варіанті рушниця важить більше 3,5 кг. Ну, якщо бути точним за інформацією сайту виробника 3 кг 600 грамів. Для спортсмена це напевно, не так критично, хоча теж додає трошки жару. Е, а от для мисливця це може бути таке в порівнянні з іншими більш легкими рушницями ну, недоліком. Разом з тим, якби мене зараз поставило питання, яку рушницю обрати, нову рушницю брати для заняття практичною стрільбою, ну, я б таки знову зупинив свій вибір на Бенелі Супернова. Однак, як і будь-яка річ, незважаючи на всю ергономіку, інноваційність, ці рушниці теж не вічні. Звичайно, якщо ви стріляєте там 100-200 набоїв на рік, то ви не стикнетеся з тими проблемами, які виникають в процесі експлуатації людей, які настрілюють на цих рушницях по 5-6 тисяч набоїв на рік. В наших наступних відео ми якраз і розповімо вам про те, як ремонтувати рушниці, як її обслуговувати, експлуатувати, а також як тюнінгувати під спортивні цілі.